Witam 18 października, niedziela, zaczynamy nagrywanie. Zobaczymy co dzisiaj uda nam się ciekawego znaleźć. Całkiem dobre. sidełko, fotelek na sidełko.